Κάποιος ή κάτι στο διαδίκτυο σε αναστάτωσε. Μην διστάζεις. Μίλα. Ακόμη και στο διαδίκτυο η φωνή σου είναι δυνατή, αρκεί να μοιραστεί αυτό που σου συμβαίνει με ανθρώπου που εμπιστεύεσαι. Μην τρέπεσαι και μην φοβάσαι. Μίλα. Έγινε στήμα η μάρτυρα διαδικτυακού εκφοβισμού. Ο φόβο δεν είναι φίλο σου, δεν μπορεί να σε βοηθήσει. Μην διστάζει, μίλα. Ό,τι και να σου συμβαίνει στη ζωή σου και στο διαδίκτυο, υπάρχουν άνθρωποι που σε αγαπούν και μπορούν να στηρίξουν. Ζητή τη βοήθειά του. Μίλα. Αν δεν θα συμβαίνει κάτι σε κάποιον άλλον και ξέρει ότι δεν είναι σωστό, τότε μοιράσου το, ακόμα και ανώνυμα. Μίλα. Το report και το blog στο διαδίκτυο είναι θάρρο. Κανεί δεν έχει το δικαίωμα να σου κάνει κακό. Μίλα. Ο φαύλο κύκλο τη κακοποίηση, είτε συμβαίνει στον ψηφιακό είτε στον πραγματικό κόσμο, σπάει μόνο όταν εμεί σπάσουμε τη σιωπή μα. Μίλα. Μίλα! Η οικογένειά σου είναι εκεί για να σε βοηθήσει. Μίλα! Και τα πολύ μικρά παιδιά μπορεί να φοβηθούν το γιαγίτα. Μίλα!